խորուրդ որդուն Այս ցանկը շուկա է արտնացիր ворթի նենց ապրի որ բան չմնա կոկորտի ով այս ցանկը չի սիրում այս ցանկը նրան չի սիրում հազարից մեկն է հենց այնպես այս ցանկում նվիրում բարապությունն իրականում ամուսինն սատանա է շատերին ձեռա տալի անջատվել այդ կողերդ նայի իրականությունից կտրվել այդ մի համարի լուծում բար ռոբոտների ցեխ են դերը ռոբոտներ են բուծում ռոբոտները մարտանման ուղակի բնած դիգերի կուրացել են ու գնում են բարի գերի խավարի ավելի շատ շատ սովորել եմ նեղերի կանթելեների ու գնալով շատ մարդիկ նամավում են պալեների շատ ժամանակ դեժ պահերին սպիտակ դերով չի ճարվում ամեն մեկը չի որ սեփական որոշումով ավարվում պրագմատիստ են մարդիկ ու կարան քեզի ցապաճառեն կարևորն է նա որ դու թույլ չտաս քեզի վաճառեն համամիտվի մարդկանց հետ բայց ունեցի սեփականդ որ կարանաս վատերի ոտերի տակ դնես ականդ ու քո նեղին չդառնաս տակարդում բռնված մուկ որ մարդկաս լավ ճանաչես չթողես քեզ անեն ֆու այս կյանքը շուկա է արտնացիր որդին Հենց ապրիր որ բան չմնա կոքորդիտ Ով այս կյանքը չի սիրում, այս կյանքը ներան չի սիրում Հազարից մեկն է հենց այնպես կյանքում նվիրում Այս կյանքը շուկա է արտնացիր որդին Հենց ապրիր որ բան չմնա կոքորդիտ Ով այս կյանքը չի սիրում, այս կյանքը ներան չի սիրում Հազարից մեկն է հենց այնպես այս կյանքում նվիրում Թե կուզես մի կետից վազի, անվերջ փախի Ենքան պախի որ քո ուղեղը կկախի Կգաս կհասնես մի կետի որտեղից փախել մոռացել ես ու կհասկանաս է գոտ քո հետա դու քեզ խապել ես չէ դու քեզ չես խապի մեջը դատավոր կա դրա անունը խիղճ է ոմանց մոտ արդեն չկա դե նայի կողերդ դե մշակի հողերդ թանգանոցի չխապնվես թե դե շատանան փողերը չզարմանաս որ ոմանք ջարդեն վերջին ճյուղերը ուղեղի ժանգոտմանը չեն փրկում յուղերը դասի նպատակը սովորելն է դու չխապնվես հասի նպատակի դիմացի ուժը չխախտվես ոմանք ջոգում են չեղավ զորանանում ու բրթում

Ոմանք խելոք են, իրենք են իրենց կրթում Եթե պետքա չքնես դու կնստես արթուն Խորուրդ է տալի հայրը իր սիրելի որդուն Այս կյանքը շուկա է արտնացիր որդի Նենց ապի որ բան չմնա կոկորդիտ Ով այս կյանքը չի սիրում, այս կյանքը ներան չի սիրում Հազարից մեկն է հենց այնպես այս կյանքում նվիրում Այս կյանքը շուկա է արտնացիր որդի Նենց ապիր որ բան չմնա կոկորդիտ Ով այս կյանքը չի սիրում, այս կյանքը ներան չի սիրում Հազարից մեկն է հենց այնպես կյանքում նվիրում Այս կյանքը շուկա է արտնացիր որդին Հենց ապրիր որ բան չմնա կոգորդին Ով այս կյանքը չի սիրում, այս կյանքը նրան չի սիրում Հազարից մեկն է հենց այնպես այս կյանքում նվիրում